Eu não, não tô entendendo o que eu tenho que falar, velho. E aí, ô Chex, mano, assiste o programa aí. Toda terça-feira sai um programa novo, não perde nenhum, hein, velho. Assiste aí, galera.